members of the Presidium, dear friends and comrades, brothers and sisters, good morning. On behalf of the World Federation of Trade Unions, I convey my best wishes and fraternal greetings to your important Congress for its resounding success in fully protecting all interests of the working class of Greece Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μέλη του Προεδρείου, αδελφοί μου, αδελφές μου, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας εύχομαι στο σημαντικό συνέδριό σας καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για την πλήρη υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης της Ελλάδας. I come from India as a I represent the All India Trade which has 14 million members and democratic as yours. This year, we celebrated 95 years since its foundation in 1920. AITUC is the mother of trade union movement in India. Since it was the first national level trade union organization of the working class in India. AITUC is also the founding member of the WFTU. There in the founding congress of the WFTU in Paris in 1945, it was for the first time that AITUC and GSEE leaders met since both our organizations played a decisive role in the first World Trade Union Congress. With these few words, I want to share with you about our profound, worthful, exemplary history. Φίλοι και σύντροφοι, είμαι από την ΙΔΙΑ, από την AITUC, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και που αριθμεί 14 εκατομμύρια μέλη. Είμαστε δημοκράτες, όπως και εσείς, και φέτος γιορτάζουμε 95 χρόνια από την ίδρυσή μας το 1920. Η AITUC είναι η μητέρα του συνδικαλιστικού κινήματος της Ινδίας, αφού ήταν η πρώτη εθνική συνδικαλιστική οργάνωση στη χώρα μου. Η AITUC ήταν το 1945 ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Εκεί, στο ιδρυτικό συνέδριο της PCO στο Παρίσι, συναντήθηκαν για πρώτη φορά μαζί η ΓΕΣΕΕ με την AITUC, ε αφού και οι δύο οργανώσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο του Παρισιού. Αυτά τα λίγα για την περήφανη ιστορία μας. Στις μέρες μας, η PCO έχει εκφράσει έκφραν έμπρακτα την αλληλεγγύη και τον προλεταριακό διεθνισμό τη προ την εργατική τάξη, του ταξικούς μας συμμάχου, τη φτωχή αγροτιά, την νεολαία και το λαό τη Ελλάδα που βρίσκεται κάτω από την εργατική, αντιεργατική θύελα η οποία, για την οποία είναι το Δούνου του η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και η κουρζουαζία της Ελλάδας. Πριν λίγες μέρες συμμετείχα σε μια αντιπροσωπεία της PCO από πολλές χώρες και επισκεφτήκαμε τα μπλόκα της Αγροτιάς και φτάσαμε μέχρι την κεντρική Ελλάδα στο μπλόκο της Νίκιας. Γνωρίζουμε απευθείας τις επιθέσεις που δεχτήκατε με τις αεροδρομίων, λιμανιών, μείωση μισθών, μείωση συντάξεων. Γνωρίζουμε και την επίθεση της λεγόμενης αριστερής κυβέρνησης ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση και ενάντια στα δημόσια ασφαλιστικά σας Η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζοντας τον δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, πλήττει τα δικαιώματα των φτωχών και των μεσαίων στρωμάτων. Πλήττονται τα δικαιώματα της νέας γενιάς που είναι το μέλλον. Πλήττονται οι συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες με έμεσο και άμεσο τρόπο και τελευταία έχει στοχοποιηθεί το δικαίωμα της απεργίας που είναι θεμελιώδες δικαίωμα της εργατικής τάξης. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στους απλούς Έλληνες και Ελληνίδες στα νησιά και τις πόλεις για την ανθρωπιά που επέδειξαν και που επιδείξαν επιδεικνύουν για στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση, η και οι σύμμαχοί του υποκρίνονται όταν κάνουν ότι δίθεν ενδιαφέρονται για του πρόσφυγε και του μετανάστε. Αυτοί που φεύγουν από τα σπίτια του φεύγουν γιατί οι υπεριαλιστέ βομβαρδίζουν, σκοτώνουν, βιάζουν με στόχο να χαράξουν νέα σύνορα, νέε αγορέ, νέε σφαίρε επιρροή. Η Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Μάλι γνωρίζουν την υπεριαλιστική βαρβαρότητα και του έντο ανταγωνισμού. Η δική μας θέση είναι να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί από την περιοχή να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, οι λαοί να αποφασίζουν μόνοι τους ελεύθερα και δημοκρατικά για το παρόν και το μέλλον τους. Φίλοι και σύντροφοι, και στη χώρα μου την Ινδία τα προβλήματα για τους απλούς ανθρώπους είναι πολλά. Ανεργία, φτώχεια, ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής. 200.000 το χρόνο αυτοκτονίες φτωχών αγροτών και υπερχρεωμένων απλών ανθρώπων της αγροτιάς στην Ινδία. Για την κατάσταση αυτή οργανώνουμε σημαντικούς αγώνες. Πρόσφατη ήταν μια μεγάλη απεργία που διοργανώσαμε μαζί με πολλά ακόμα συνδικάτα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015 που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις μας ολόκληρη τη χώρα πάνω από 170 εκατομμύρια εργαζόμενοι μερικές μέρες, στις 26 ως 28 Φλεβάρι, η οργάνωσή μου, η AIDUC, είχε το, συνέδριό της στην πόλη Κοϊμπατόρε. Στο συνέδριο συμμετείχαν 3.000 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Βάσης που εκπροσωπούσαν τα 14 εκατομμύρια των μελών μας. Στο συνέδριο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα της PCO Γιώργο Μαυρίκο που παλιότερα ήταν και Γενικό Γραμματέας της ΓΕΣΕ. E. Είμαστε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τη συμμετοχή του Delivered, eh, Beloved friends and comrades, the militant trade union movement around the world is closely following your consistent struggle, which is historic and forerunner to the other movements world over. We importunate upon you to continue this pride and decisiveness. Your struggle and the resistance of the Greek people against the policies of the capitalists under the neoliberal globalization policies and of the bourgeois inspires us with courage, impulses us to march forward. We wish you all the best of your, your historic congress and your glorious struggle. We will continue to be on your side. Φίλοι και σύντροφοι, Το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθεί τους σκληρούς και συνεπείς αγώνες που κάνετε. Συνεχίστε έτσι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα. Μας δίνουν κουράγιο οι αγώνες σας και η αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στις πολιτικές των καπιταλιστών υπό την πολιτική της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της μπουρζουαζίας. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στους έδοξους αγώνες σας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας. Inkulab Jindabad, that is long live revolution. Long Ζήτω η live, Επανάσταση. okay. long live Greek workers. Ζήτω οι Έλληνες εργάτες. Working class unity, long live. Thank you. Ζήτω η ταξική ενότητα.